Alright, I'm DJ J kutoka Jerick Media Live, sehemu ambapo wanasema tunachangia tabasamu lako, na of course leo nimekuja kwa ajili ya kuchangia kwenye tabasamu lako kwa kupa kitu kimoja tu kizuri ambacho nafikiri kitakufaa wewe na mwingine na mwingine na mwingine, na maana watu wote mtajikuta tayari tabasamu lenu tunaligusa kwa namna moja au nyingine. So kitu kingine ni namna ya kusoma au kuandika kwa kutumia alama. Najua kusoma na kuandika unafahamu kabisa vizuri sana, ila linapokuja swala la kutumia alama tunafanyaje? Je, tunaacha kile ambacho labda tumeandikiwa tusikisome tusipate maana halisi iliyoko mle, au sisi hatutaki kuandika labda kwa kuonekana kama tunajua baadhi ya vitu? Of course jibu ni hapana, tunataka kufanya hivyo, takiwa tusome tujue kabisa alama zimetumika zinatumia zinamaanisha kitu gani, labda hata wakati mwingine sisi tukiandika tuandike basi kitaalamu zaidi. Na alama naweza kuambia hapa sio zile za mkato sijui kituo um, labda alama ya kuuliza na vitu kama hivyo alama yenyewe naizungumzia ni hii hapa ambayo unaiona kwenye skrini yako alama hii imekaa kama s fulani lakini sio s ya kulala na jina lake kikweli silijui lakini najua namna ambavyo inatumika kama ambavyo nitakuelekeza hapa karibu tu wote mwanzo mpaka mwisho wa uh, video hii fupi na mimi nitapata kile ambacho tumelenga wewe ukipate na kitakusaidia. Pengine unafahamu, utafahamu zaidi, au ulikuwa ufahamu, basi itakuwa ni vizuri zaidi usiondoke. Unahitaji blog yenye muonekano mzuri na inayoruhusu matangazo, yani ads, graphic design, kuanzia covers za nyimbo, mabango ya matangazo, yani billboards, peperushi, banners kwa ajili ya kutangaza biashara yako na logo, yani nembo. Jeric Media Live tunamaliza kila kitu na zaidi, tunafanya podcast kwa upcoming artists wa aina zote za muziki. Wasiliana nasi kwa simu namba 0743536577. Tupo hata WhatsApp. Jeric Media Live tunachangia tabasamu mamlako. Yes, uh, alama hii kama ambavyo unaiona kwenye skrini yako uh, imekuwa ikitumika na inatumika katika baadhi ya maandishi. Unaweza kukutana kwenye gazeti, unaweza kukutana kwenye kitabu, au mtaweza kama kutumia meseji, ujumbe kama uitumie kwenye simu yako labda au kwenye email. Sasa inafika wakati mwingine kusoma unajua, kuandika unajua, lakini kwa sababu amechanganya na baadhi ya alama unashindwa kupata maana halisi ya kile kitu ambacho kimeandikwa pale. So kwenye hii alama kama ambavyo unaiona hapa, maana yake ni kwamba hiyo alama inatumika kuonesha neno lililopita au lililotangulia au lililotajwa mwisho katika sentensi. Labda sentensi imeandikwa sasa, lile neno la mwisho, alafu sentensi nyingine ikaanza. Sasa inapoanza ikaendelea kule kukutana na alama hii hapa, maana yake lile neno lililotangulia katika sentensi iliyopita likawa la mwisho. Hii alama ndio kitu inakuwa imesimamia. Kwa mfano, twende kwenye mfano utanielewa zaidi. Kwa mfano uh, kuna sentensi hii hapa inasema Juma alikwenda mjini wakati wa vipindi, kwa maana hiyo hakuweza kuhudhuria masomo. Kituo, sentensi imeishia pale. Lakini kuna sentensi nyingine inafuata inasema Juma huwa, kuna hii ala, hii alama yetu sasa. Juma huwa, alama yetu hii, hayapi masomo nafasi katika hayapi nafasi sana katika maisha yake. Sasa ukiangalia sentensi iliyotangulia mwishoni iliishia na neno nini? Masomo. Alafu sentensi iliyofuatia imeandikwa Juma huwa, alama yetu imefuatia pale. Kwa hiyo alama hii maana yake inamaanisha nini? Neno la mwisho lililotangulia katika sentensi iliyopita. Neno la mwisho lilokuwa la mwisho ni lipi? Ni hili hapa, masomo. Kwa maana hiyo sentensi itasomeka Juma huwa masomo hayapi nafasi sana katika maisha yake. Hii alama imetumika kama neno masomo kwa sababu ndo lililoishia kwenye sentensi ya kwanza iliyotangulia. Unaona? Kwa hiyo badala ya kuandika neno masomo tena hapa, mtu kaandika kwa kutumia hii alama kitaalamu zaidi. Unaona kwamba Juma huwa masomo hayapi nafasi sana katika maisha yake, kwa maana kwamba hii alama imestand, imesimama badala ya hili neno la mwisho kwenye sentensi iliyotangulia kama ambavyo tume nimekuelekeza mwanzoni kwamba alama hii inatumika kuonesha neno lililopita au kutangulia au lililotajwa la mwisho lililotajwa la mwisho katika sentensi iliyopita na hapa tumeona zenu ambayo limetajwa la mwisho ni masomo naona kwa hiyo juma huwa masomo hayapi nafasi sana katika maisha yake naona nafasi hii alama ilivyotumika wamemuonesha neno la mwisho lililotajwa la mwisho katika sentensi iliyotangulia. Kwa hiyo tuko poa. Au mfano mwingine unaweza kusema kwamba Juma nakupenda. Hii ni sentensi simple kabisa, nyepesi na sentensi sahihi, fupi kabisa. Juma nakupenda, mtu kamwambia hivi. Sasa Juma akitaka kumjibu mtu huyu kwa kutumia alama hii atafanyaje? Anaweza akasema hivi kwa maandishi, lakini tunazungumzia endapo mtu atakuwa anajibu kwa kuandika pia, sio kwa ku wa kutamka. Kwa kutamka atatamka kitu kile kile. Unaona, nakupenda Juma, nakupenda vile vile. Lakini tunapokuja kwenye swala la kuandika, kataka kumjibu kwa kuandika kwa kutumia hii alama, anaweza akasema hivi kwa sababu neno lililotangulia katika lililoishia la mwisho ni nakupenda katika hii sentence. na Juma nataka aseme nakupenda pia. Kwa baada ya kuandika hii neno nakupenda, ataweka hii alama alafu amalizie na nini pia, no. Kwa Juma anaweza akasema nakupenda pia kwa maana kwamba hii alama imesimama badala hili neno no. au ngoja niandike hapa kidogo kusudi twende vizuri. Anaweza kusema nakupenda pia, kwa maana hii neno nakupenda pia hili ni sawasawa na hili hapa, kwa maana kwamba hii alama hii hii alama hii ambayo tunaizungumzia ndio imesimama hapa, kwa sababu katika sentensi iliyotangulia kule neno la mwisho likuwa nakupenda. Kwa hiyo nakupenda pia, tukamaliza sentence yake kiuandishi kiufupi zaidi na kwa rahisi sana, bado inaleta maana ile ile. Kwa hiyo kuanzia dakika hii, kama wewe umeweza kupata nafasi ya kuitazama video hii, usishindwe kusoma baadhi ya vitu ambavyo vimekuwa vimeandikwa kwa kutumia alama hii kuanzia leo. Lakini pia hata wewe utakapokuwa unafanya maandishi Inawezekana ukaitumia hiyo alama kwa kutumia kwenye maandishi yako ambayo utakuwa unaandika. Endapo unataka kuwasiliana na mtu kwa kutumia maandishi, unaweza kutumia hii alama kwa sababu tayari umeshajua kwamba inasimama baada ya kitu gani na inafanyaje kazi na inatumika vipi. Lakini tu usiishie hapo, unaweza ukamshirikisha na mwenzako kwamba hii alama inafanyaje na fanyaje, kusudi utakapokuwa unawasiliana naye unafanya mawasiliano naye kupitia maandishi isije ikaonekana pia na yeye hajui kusoma kile ambacho unamwandikia kwa sababu kama atakuwa hajui maana ya alama. So this is it for today. Uh, naitwa DJ Jerry Jericho 112 Jerry Media Live ndo nyumbani, na tunachofanya ni kuchangia tabasamu na kila mmoja ambaye ana interact na sisi kwa namna yoyote ile kwenye vitu tofauti tofauti, mikato kama hii hapa, vitu vyovyote ambavyo tunafanya, lakini the most thing na big thing ambayo tunakifanya ni broadcasting and podcast. So kama ni mgeni kwenye hii channel, basi unaweza kama fanya subscription katika channel yetu hapa down kama amekupendeza na amekujenga ambao unayaona huko ndani kama wewe ni mgeni lakini na baada ya kubonyeza hiyo alama ya subscribe unaweza kubonyeza na kengele kusudi tutakachokuwa tunafanya usipate shida kikufuate sehemu ambapo ulipo see you for the next video kama kutakuwa kuna nyingine una chochote tutafanya basi tutakuwa tunakutana hapo but at least for today unajua maana ya alama hii na inatumikaje kuanzia leo let's use it acha tuitumie sim